молдакенин араб тилинде жазып берген тумарын такса болобу бисмиллахи рахманир рахим мен саудагер болуп иштейм товарды карызга бергенде өз баасынан кымбат берем ошол акча адалбы кымбат бергенимди клиенттер билет ошол процент болуп калбайбы мындай да товарды сиз карызга кантип кымбат бересиз мен түшүнбөй калдым кымбатка сатасыз да қарызға ақша беріледі ақша беріледі қарызға беріп тұрып үстінен дағы қымбатырақ то есть он мың сом қарызға беріп он бір мың сом ала тұрған болсаңыз бұл процент бұл арам бірақ егер де сіз товар сатып жатасыз идиш аяқ же бұт киім же дағы бір нәрсе иә ана рассрочкаға деп қоямыз азыр ақшасы жоқ болып жатады өзінің басы ғой бұл идиш аяқтығы мың сом бірақ сіз бір жылға сатып атасыз бір мың екі жүз сом бұл адал процент емес бұл бұл ешқандай процент емес қанша қоссаңыздар мен азыр ақшасы жоқ бірақ айтып атат азыр беріп тұрыңыз кейін деп а а бұл мындай болып қалады да мындайда біздегі ижара жана иара деген терминдер бар бұл деген мындай егер де мен тауарды бұға берсем мысалы көбінше ижараға бердім да неге бердім е ижараға машинемді бердім машина бір товар да ижараға бердім мақұл анын ақысын алып жатамын мен айына маған он мың сомнан беріп тұрады қалғанын өзімнің жаным бағады ижараға мақұл жол болса мына азыркы строительный емелерді құрал жарақтарды ижараға беріп жатыр ғой ал бұл іштетеді анын иесі бұл емес та анын пайдасын алады пайдасын алады пайдасын маған дағы береді өзі дағы алады бірақ аның иесі мен бұл ижара деп қояды товарды беріп жатқанда иара деп қояды иара деп қояды мысалы көбінше бізде мысалы уйды беріп қояды да айла білесіздер ғой жайлауға «Э, е осы сүтін іше бер айран қылып бардығы бирок уйдун мен унутуп калбаңдар мен деп чыгып алба уй пайдасы барды көңді аласыңбы көңін аласыңбы сүтін аласың ба жылқы болсо кымызын алсаң ичесиңби бирок қайтарып бересің да маған бұл ариятан деп коет пайдасын да ижарага берген бөлөк а так мына мына сіздікі товарды ал неме емес ақшаны беріп тұрып ошоны ақшаны беріп тұрып э ақшаны қарызға беріп тұрып анын үстіне үстөк ала тұрған болсаңыз же болбосо соода кылам деді акчаны бердиңиз дагы айына мынчадан бересіз а ол арам болып қалады ал процент менде суроо бар оқу жайда окуйм Оқуға болгон кызыгуу жоқ жаштарға жана мага мотивация берип коесузбу кээде ойлоп коем армияга эле кетип калсамбы деп алла разы болсын баарыбыздан армияға барып келіп еліңді сағынып келесіз бірақ бірақ туғандар оқиды оқымасақ болмайды оқыған қауым ешқашан артта қалмайды ешқашан дүниені оқыған дүниеде алды да динді оқыған дүниеде да ақыретте де да үш айырмасы бар да дин менен дүния эми өзіңіз таңдап қайсы кітапты оқысаңыз оқи беріңіз үшін динді динді оқиды сөзсіз оқиды құда қаласа иншалла дүниеде да өз өзіміздің кәсібіміз қанша болса ошоған жақсы білейлі оқиды ештеңе емес ислам діні дүниені оқығаннан тыйым салған емес бірақ фазилет динге берген ұстаз төрт рекеттүү намаздың үшінші рекетінде жетіссек қалған рекеттер қандай тәртіпте уланат жана шам намазының оқылушы қандай болады пешім намаз асыр намаз құптан намаз төрт рекетті намаздар мені қараңыздар төрт манжаны көрдіңіз бұл бірінші рекет екінші үшінші төртінші рекет сіз имам менен мына төртінші рекетті ғана оқыдыңыз мойныңызда қанша бар үчөө бар имам салам бергенден кейін екі жаққа сіз тұрасыз дағы тұрасыз дағы мына үчөөнү окуйсуз ушу үчөөнү окуганда кайсы тартип менен окуйсуз жакшы угуп алыңыз мынал төртөөндөчү имам менен төртүнчүсүн окудуңуз го бул жерде фатихадан кийин зам сүрө жок мыналда дагы фатихадан кийин зам сүрө жок бул үчүнчү төртүнчү экинчиде фатихадан кийин зам сүрө бар биринчиде фатихадан кийин зам сүрө бар ушундай да мынал экөөндө зам сүрө бар бул экөөндө зам сүрө жок сиз кошулдуңуз кайсынысына жок зам сүрөсү қосылдыңыз кошулдуңуз эми турасыз мына үчөөнү катар окуйсуз биринчи ушу башынан эле баштайсыз фатиханы оқисыз дагы зам сүрөнү окуйсуз сіздің мойныңызда сиздин мойнуңузда канча болду эки отурасыз аттахиятка түшүндүңүзбү каяка отурасыз аттахиятка отурасыз абдуху расулу дедиңизби турасыз тургандан кийин мына фатиханы окуйсуз фатиханы окуйсуз дагы зам сүрө барбы жокпу бар зам сүрөсүн окуп коесуз андан кейін да тұрасыз бұл фатиханы оқисыз зам сүресіз оқисыз отырасыз бүтті түсінікті да да бағымдат намазы мен ишрақ намазының ортасында қаза бағымдат намазын оқыса болу әр намазда ясин оқып өткендерге өзіміздің тілектерді айтып дұға қылса болу молдакенин араб тілінде жазып берген тұмарын тақса болу бағымдаттың қазасы фарыздың қазалары үч эле мезгилде окулбайт күн чыгып атканда чак түштө күн батып атканда андан башка баардык учурда окуй бересиз казасын ошол жерде караңыз да өзүңүз ал эми тумар боюнча балагатка толгондон кийин сиздин тумарыңыз беш убак намаз айтыңыздарчы сиздин тумарыңыз тияк бияктарга убара болбой эле ага чейин болсо тумар такканга уруксат шарты менен құран хадистен болсын ішіндегі жазылғандар ар қандай чиймеленген пиймеленген бибалакаттарды түшінбеген сөздер болмасын екіншісінде муассир біл хақиқатта тәсір беруші алла бұл себеп қатары десін мейлі бешікеуі киімгеуі ушуларга илип коет ага шариятта уруксат бар ұстаз менің бір байкемдин байкемдин үйленгеніне екі айдың жүзі болды ата енем шаштырып үйлөнттік э, үйлентіп қойған ағамдың аялында көңілі болбой жатқанын айтып жатады. мұрын жақсы көрген қызы бар болчу бирок анын ата энеси жазда берем дегенинен күтпөгөн болчу эмне кеңеш бересиз туугандар мындай ушунун баарын үйлөнгөнгө чейин ойлонуш керек үйлендіңіз бе неке ғайып деп қояды башқаны миыңызден шығарып қойыңыз ал чурек болып кетсе дағы ошо ақ некеңіз сіздің берекеңіз сіздің бақытыңыз сіздің рахатыңыз сіздің ұрпағыңыз сіздің дүниеңіздағы дағы бейішіңіз дағы неке ғай құда қаласа алла тағала ушундай сүйіп пайда қылады ал сізге берке шайтан ойнап жатады шайтан ана мынага мындай ана тигиндей мындай депчи андай шайтан сөзүнө кирбең наркын алгандай аны бактылуу болбой каласыз ачык айтып коеюн буга зулумдук кылган болосуз зулумдук аллага жакпайт нике ғайып кайсы аялды алла таала тагдырда сиздин үйүңүздө босогоңузга кирет деп жазган болсо ал аял башкага кирбейт кайсы кызды алла таалам сиздин босогоңузга кирбейт деп жазган болсо аны билдизор менен тартып киргизе албайсыз бұл алла тағалам альхамдулилля ошо қыздың бактысын сиздин босауыңыздан өткөрдү ә, мурункулар көрбөй эле алышчу азыр ошо мына көрүп сүйлөшүп мына мына мына баардык кесепет ушунун ә, аркасынан кетип атат андай болбойт ошон үчүн иншалла сабыр кылып жакшынакай жашаңыз такыбалыкка үйгө жакшы көңүл буруң тигини мээден чыгарың ал арам андай кылып туруп мисалы ал ал менен сүйлөшүп жүрө берген болбойт ал